again. Welcome back to my channel. Last time ay nag-forest ah, uh, hiking ako. So ngayon, so maganda naman ang ang araw at pupunta ako sa aking neighbor. So, my husband told me to to take a walk, not just my car. So, eto, maglalakad ako. Ay, papakita ko sa inyo yan. yan. Wow! Wow! Yan. Yan, see? Oh, makulimlim. Mag mangingitim ako. Sabi na, oy, mangingitim. Don't worry, guys. Nagpunta ako ng sandamakmak na um, sunblock. So, maglalakad ako habang nalakad ako, magkakwentuhan tayo. Tingnan yung aking background. Ang ganda kasi po. Ah. Ang ganda ng flower. Ganyan din yung sa akin sasakyan. Hindi ko alam kung anong flower to. Tignan natin. Ayan. Ayan, flower na yan. Nakita nyo. Ayan. Ganda niya, di ba? Oh. Parang, parang gusto ko magpa-picture. Ganyan? Ganyan ba? Ay, mali na naman tanga. Ayan, ang ganda. Wow, ganda. Papapopo, picture tayo, ganyan. Wow, oh, magka-selfie. Wow, ganda. Ah, masilaw. Masisilaw ako alam niyo man yung mga pisay. Masyadong, masyadong ano ang mga mata maselan. Eh, hindi ko dinala yung aking ano eh, uh, sunglass, ang aking mamahaling sunglass. Alam niyo kung magkano yun? 700 yen. Binilo ko lang yun sa boutique Shimamu. Sabi niya, kanya-kanyang pagdadala lang yan. Nedan kakakinaku. Yasui to ka, yasui mono, takay mono, ang importante is nasa pagdadala yan. Layo na ng aking nilalakad. Tingnan nyo, layo, mahaba-haba. Ito ang ating nilalakad. Layo, no? Pero uh, habang galakad ako, ikot ko kayo sa mayroon na ampura yan. Yan. yan. So, ah... Uh, oo, oh, sa likuran ko dito tayo. Oo. Oh, ang diwata ng kakawayan. Kendano. Kind ang diwata ng kakawayan. Oops! Alam nyo kung ano to? Ah, uh, wild rose. Rose siya. Rose na damo. Wild rose. Marami niyan. Maraming niyan dito. Alam nyo, pwede ako mag-shortcut papunta doon sa bahay eh. See? Ang ganda ng aking pagbablog. Walking, walking. Sabi nila, di ba? Ganito yung aking mga adventure. Kung hindi ako papasok sa mga kagubatan, at dito maglalakad ako, kaya lang maglalakad ako na puro. Kasi nga probinsya, yan. ngayon ang aking kuran. At itong aking nilakaran. Kapagod. Pero exercise din to. Maglalakad ako. Tapos mamaya pag uwi ko sa bahay, mag... Patay. Tapos mamaya pag uwi ko sa bahay, mag... Patay. Tulog. Ito. Ganda, diba? Gantong aking ano... Ganto aking paligid. Pupunta na ako sa kapitbahay ko pero napakalayo na aking lalakarin. Wow. Pasok naman ako dito sa wow. Yan. Ganda no? Sa aking kapitbahay. Pupunta ako sa kanila. Kasi nautusan maghatid ng mga ano, usually ang kanilang mga fence, ang kanilang mga taniman. You know why? Kasi marami mga gumagalang mga wild animal. Kaya mga monkeys, uh, yung, yung deer, tsaka isa pang kamag-anak ng deer. Kinakain yung mga ano, mapasila yung gumagala. Kinakain ang mga dahon ng mga, ng mga tanim. So, lalagay ko muna sa post. Wow! Ang daming cats! Kapoy na, kapoy na. Paakit naman ang aking krong ano ngayon. Nasa paakit ako. Paakyat, paakyat, paakyat. See? Pag pwede naman ako mag-shortcut, dadan ako ng, ano, ng kagubatan para makabalik sa bahay na mabilis. Kaya lang hindi ako nakabutch. Naka rubber shoes lang ako kaya hindi pa pwede. Diet, diet. Lakad, lakad. Para sa Kalusugan daw, kalusugan. Oh, ay kapagod. Ang nakapoy na si Inday. Yan, net house naman ang tawag dyan. Net house. Yung nakikita niyo sa lugar ko, net house. Ang dami nilang tanim. Kaya lang kasi kaya nilagay nila net house. Marami kasing gumagala mga ano. At look, tingnan sa kanila surroundings. Oh, wow. Wow, a beautiful rose. You see that? Beautiful rose. こんにちは。あ、あのー、バラ、綺麗。うちもあるけど、赤い。これお願いします。ピンクロース。ピンクのバラ。 Punta na ako sa kapitbahay ko. Napakalayo na aking pupuntahan. Pero cover, cover. Iyan ba ano ba? ko maglakad. No? Tapos na. Ilang oras na ba yun? Ganyan na. Sabihin daw. Tinda daw. Tinda daw ng aking dati. Pwede. Huwag ko sa kanila. Kasi, para habang nalakad ako, nakikita ko yung aking mapaligid. Pinakikita kong kagandahan ng aking lunti ang paligid napakalalim ng Tagalog. Oh, oh, oh, oh, oh, kita nyo yan. Bababa naman ako. Uh, hi guys, um, bagong daldal ng dalan. Uh, before I t e n d of the video. Uh, don't forget to subscribe my channel, Naos Vlog. Ang Pinay na may bahay dito sa Japan. Now, Naos uh, Emiki Nihon de フィリピン人のお嫁さんです。よろしく。登録してお願いします。 like uh, and share with us. をしてください。Uh, don't forget to subscribe, like, and share my channel before I end up I end up this blog of my channel. For the meantime, lakad-lakad at ito tour ko kayo sa aking, oh may dumarating na sasakyan. Mag-add sa na. So, sarili-sarili ko. Ano, kahit maglakad ako sa gitna, yeah, kita ko sa gitna, gitna, gitna ako maglakad, maglakad, gitna. Maglakad, oh. ah, no? Gitna, gitna. Kasi sarili ko yung daan. Madalang dumaan ang mga sasakyan. Uh, usually, ang mga dumadaan lang dito, yung mga tagang taga rito lang. Uh, babiyahe galing sa trabaho, or pauwi, or papunta sa trabaho, or going out somewhere, marketing, going to hospital, um, ganyan ako ka-polite. This is Japanese tradition. Every time you will see, din dito ako sa, na, ma, na ma-encounter nyo, may mga sasakyan dumadaan, or kahit hindi ko sila ka-close ng mga kapitbahay, I have to bow my head. This a sign of greeting. Ganyan ka kababait. Ganyan sila kapulay. Lakad, lakad, lakad, lakad, lakad, lakad. Ang ganda, di ba? Dito naman, kanina doon ako eh. Dito naman tayo sa side na to. Dito naman kita ang side mag ano, mag view. Ayan. Ang galing ko Bisaya, no? <laughs> Bisayang hilaw. Mm. O dili naman kita sa sa dapit. Dili dapit naman kita. Dili dapit naman ko magpa mm, magpakita ng view sa inyo. O, Ilongga yon. Galing, no? Ilongga. Eh, maghapon man, kochira wa, kochi no saido de, ah, video o toro ko si mas. Galing, galing ka mag nihongo. Balubaloktot naman. Ah, Tagalog ba? O, dito naman tayo sa side na to. Magpa magkukuhaan tayong video habang ako'y naglalakad. Ang galing, no? May translator. Translator ba? Parang, yung translator ko parang ano eh. Ah... Uh, wow, wow, wow, wow. Yun. Ano, wow. Yan, aking paligid. Yan. Ganda ng aking nakikita. Yan. Kasi, actually, childhood days ko, lumaki ako sa place na may mga bukid, uh, may lubluban ng kagalabaw, ang favorite swimming pool ko. Ah, ngayon, andito na ako sa aking place. Wow, akit naman. Uh, diba? Sabi nga, may exercise eh. Nag-workout ako. Naglakad ako. Naglinis ako nag-warm up ako, nag-stretching up ako. At pagkatapos noon, matutulog ako. Bye-bye! Bye-bye! To. Mata ne? Hasta la vista! See ya!